¿Cuándo y cómo lo usas? El ordenador, si en todo caso lo utilizo, es por la noche, mm, sobre las 10, de 10 a 10 y media, no más, no más de media hora al día. Y el móvil, <laughs> los niños que tengan mi edad y que oigan esto van a decir que estoy como una cara, pero yo el móvil se lo doy a mi padre los días de la semana, porque si no, no me concentro. Mi móvil yo los domingos a las 12 de la noche le digo a mi padre, toma, y hasta el viernes no me lo dé. Y le digo que me lo esconda, porque es que si no, yo inconscientemente voy a buscarlo, lo cojo, miro el WhatsApp y me vicio y no hago nada por la tarde. Que es que, en serio, ¿eh? Es verdad que con esto del WhatsApp hicimos un grupo en el que estábamos todos los de mi clase y los de clases particulares enviaban fotos de fotocopias que le dan sus profesores para que las hagan en clase y nos ayudamos. Pero es que si fuera solo para eso, por mí encantadita de la vida. Pero es que si no te pones a hablar con unas personas, con otras, y al principio fue ya de mi padre quitarme el móvil, pero en verdad yo es que se lo agradezco. Porque es que con quien tengas que estar, mm, contactar, tienes el filo. Si tienes alguna duda, lo llama o simplemente si quieres salir a dar un paseo, llamas al móvil, me apuntas los tres o cuatro números que necesites tener y, oye, hemos dado una vueltina. Estupendo. Pero quítate de Twenty, de WhatsApp y de Twitter, <laughs> porque es que si no, no, vamos, yo